бір өгіз бары боласыз бір өгізді келін боласыздар ол әрекетіңді жаса шап қайна бәрекелді мұны толик шабандоз толик шабандоз мықты бол жембет қалдыбай мырзаның тұлпары менің толик шабандоз басып кетті ағайын бір өгіз салым ай бәлкім өмір осындай ертеңді ойға тербеліп несібе іздеп күмәреге сен ақсақалдың баласы белгілі кәсіпкер іскер азамат жембет қалдыбай мырзаның мамскөк есімді атыменен барлығын өзбекстан қазақстанға белгілі толик тойшыбай шабандоз тастады ағайын